Várj, várj, várj, most. Decembej, december, nézzétek csak, hó emberj, hó a kobakja, hó vannak kezejába, csak az ujja jépa, csak a szeme szén, hiszen Nádi lyukas jába, cici a fején. Köszi!